տարբեր հարցեր այսօրվա մեջուրից։ Հիշեցնեմ հարցերը միայն ասացում են արտաքին տարբերակով։ Տեղեկացնեմ ձեզ մեր շատի ռադիոդիտողներ, այսօր հանդիպում ենք հենց այդ Ճոպինհաց Սարգսյանի Վադիցի տաղավարում վայրելու ոչ միայն հաճելի հաստություն, այլ նաև ծավալվելու ոչ միայն անկեղծության, այլ նաև քաղաքականության շուրջ։ Ով ենք մենք, ինչ ծնունդ ենք արել եւ ինչ քաղաքականություն ունենք։ Արդյոք հայը կարող է ապրել իր հայրենիքում եւ հայրենիքի սահմաններից դուրս։ Ի վերջո, դա այն օրը, երբ հայը կվերադառնա իր հայրենիք, կապրի հանգիստ ու խաղաղ։ Իհարկե, դուք դա կարող եք անել միայն այն ժամանակ, երբ որ կլինի միայն մեկ բան՝ ամենաշխություն, հարգանք ու ամենակարևորը՝ ձեր ժողովրդի նկատմամբ։ արտահայտվում է, իսկ հանդիպումները լինում են ոչ պատահական կամ պատահական։ Այսօրվա հանդիպումը ընտրված է պատահականության սկզբունքով։ Վահան Մարտիրոսյան, այս անունը տվեց ինչ-որ մի բան, ծեր թե ոչ։ Իհարկե, այս ամենը կտա իր բաղձալի երազանքների իրականացումը։ Այս երիտասարդը փորձում է ամեն ինչ անել հայրենիքում ու հայրենիքից դուրս։ Փորձում է դիլեստան փորձում է օգնել ու աջակցել։ Միգուցե նա կարող է այսօր մեզ օգնել մեր սպառանք մեր բոլոր հարցերի պատասխանը։ Ինչ կատարվում է կամ ինչ կարող է կատարվել։ Մնացեք մեզ հետ ու ազգ ռադիոկանի ուղի եթերում այս րոպե ճաշ վարկյանի առաջիկա 50 րոպեները դժը լինելու ու ակտիվների համար։ շպահը եկավ, իհարկե ես հասունացավ ձեզ ու մեզ ներկայանալու իմ աչևաջուրը։ Ողջույն, պարոն Մարտիրոսյան։ Ողջույն, Արտակ ջան։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, շնորհակալություն դուք։ Շնորհակալություն շատ լավ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բնականաբար իմ բոլոր գործընկերների անունից, այդ ու նաև մեր շատ երաժշտողների անունից, որ չմերժեցիք մեր հրավերը եւ ցանկացած մեծ այդ ուղիղ կապով խոսելու։ Շնորհակալություն Արտակ ջան, ես էլ ձեզ, ձեր ռադիոյին եմ շնորհակալություն հայտնում այդքան երկրների հետ, այդքան ռադիոլսողների հետ շփման մեջ մտնել եւ նաեւ ձեր։ Շնորհակալություն։ Պարոն Մարտիրոսյան, առաջին հարցը որ ցանկանում եմ տալ ձեզ, Որտե՞ղ պատմեն փոքր ձեր մասին, քանի որ ռադիոլսողների շատ շատերը չեն իմանում ով է Վահան Մարտիրոսյանը եւ իր գործունեությունը ծավալ է։ Ինչից սկսեմ։ Սկսեմ ուսումից երևից է։ Ավարտել եմ ժամանակին զբաղվել եմ սպորտով, բավականին, այսպես ասած, մեր երկրի մասշտաբներով հաջողությունների եմ հասել, խաղացել եմ նույնիսկ Հայաստանի հավաքականում ջրագնդակի, հետո մի բա սպորտը թողել եմ, զբաղվել եմ արվեստով, ընդունվել եմ Գեղարվեստի ակադեմիա, ավարտել եմ այն եւ հետո ինչպես դուք ասացիք, հասունացել էր բա, որ զգացի, որ ինչ որ պայքարով պայքարի մեջ է պետք մտնել, դա կլինի քաղաքականություն, թե հասարակական դաշտ եւ ինչ-ինչ արդյունքների ես կարծում եմ հասել ենք, արցանագրել ենք ձեր ռադիո լսողները երևի թե կհիշեն այս ծմրանը Գազպրոմի դեմ ծավալած իմ պայքարը հայտնի փորձը, որ Վրաստանում եւ Հայաստանում ջուրը երաճրեցին, գազի որակը կասկածի տակ դրեցինք եւ այլն, ավելի վաղ միգուցե ուսման վարչավճարների բարձրացման դեմ պայքարը նախարար Աշոտյանի հետ համատեղ ասուլիս ազատամարտիկների շահերն եմ փորձում պաշտպանել, անկուսակցական եմ եւ չեմ էլ պատրաստում ոչ մի կուսակցության անդամ դառնալ։ Հիմնել ենք ես եւ իմ մտերիմները երկու հոգի հիմնել ենք ուրեմն ներազգային ազատագրական շարժում նախաձեռնությունը եւ այդ շրջանակներում հասարակության ուրեմն քաղաքացիական շարժման շրջանակներում փորձում ենք ուրեմն ինչ-ինչ հարցեր հասարակայնացնելով տալ լուծումներ այդ հարցերին ինչ-ինչ ձևով պայքարել ռեժիմի դեմ եւ բարելավել բոլորիս մեր եւ ժողովրդի կյանքը։ Ինչքանով է ստացվում, չգիտեմ, գնահատականները տարբեր են։ Հետևյալ հարցը այս պայմանք ցանկանայի ձեզ, անկուսակցական լինելով հանդերձ դժվար չէ պայքարի մեջ մտնել կուսակցական թևի հետ։ Իհարկե դժվար է, որովհետեւ սկսած քանակական մարդկային հա ռեսուրսից վերջացած ֆինանսականով իհարկե մենք զիջում ենք իրենց, բայց ես ունեմ մի princip, որ թղթաբանությունը, իսկ ուսակցությունը դա թղթաբանություն է, ինչ որ չափով փչացնում է պայքարի մակրությունը։ Կուսակցությունները այսօր Հայաստանում գրանցված կուսակցություններ կրճատումից հետո մնացել են 32 կուսակցություն։ Հայաստանի պես փոքր երկրում 32 կուսակցություն ունենալը դա абսուրդի ժանրից է։ և, Երբ որ Գերմանիայում, եթե չեմ սխալվում, 10-11 կուսակցություն կա եւ այնտեղ բողոքում են, որ դա շատ է առավել քան ուրեմն քաղաքականացված է մեր հասարակությունը եւ դա շատ վատ է չպետք է այդ այդքան լայն մասաներ անընդհատ ուրեմն օղերները ծանրաբեռնեն այդ պատգամավորովը այնովը դա իհարկե խոսում է կյանքի ուրեմն վատ մակարդակի մասին Եվ հետո 32 կուսակցություններ ունեն ահռելի բյուջեներ, այդ բյուջեները որտեղից։ Այդ բյուջեները ձևավորվում են մեր հարկատուների հաշվին, այսինքն նրանք ապրում են, գոյատևում են, բարգավաճում են մեր ուրեմն հարկատուների հաշվին եւ այդ 32 կուսակցություններից ըստ իս գետ որ մեկ ոչ մի ոչ մեկը մինչեւ այսօր ոչ մի հարց չի լուծել ամենաշարքային ՀՀ քաղաքացու եւ գյուղացու համար ներքին գզվրտոցներով են զբաղված աթորակռվով եւ այլն։ Էնպես որ կուսակցակ կուսակցությունների դեմ պայքար իհարկե տանելը դժվար է, բայց մեր այսպես ասած առավելությունը քաղաքացիական շարժման առավելությունը նրանումն է, որ մենք ոչ միտեղ գրանցված չենք որպես այդպեսին, չնայած արտադրությունների ժամանակ այդպես են ներկայացնում, բայց թղթաբանությունից աշխատում ենք հեռու մնալ և աշխատում ենք պահել մակրությունը այն իսկական հեղափոխական ուրեմն պայքարի մեջ, որ պետքա լինի։ Այդ բանամարտիրության տեղեկացրեցիք եւ հիշեցրեցիք, որ գոյություն ունի 32 կուսակցություն։ Այդ հետաքրքիր հաստատ բայի ցանկանալի դեստալ։ Չի եղել որտեղյալ կուսակցությունների, այսինքն անդամների շարքերը դիմենձը եւ քննել որ անհամագրվեք իրենց կուսակցության շարքերը։ Իհարկե եղել է, եղել են բոլորը չեմ ասի, բայց N4-5 կուսակցություններից այնտեղից ուրեմն իրանք իրանք падգամավորներից կամ վարչական ուրեմն կազմի ներկայացուցիչներից, անդամներից բազմիցս դիմել են, բազմիցս առաջարկել են, արի դու ես հայտարարություն արա, մենք քեզ սրանով օգնենք, բայց դու էլ ասա, որ անդամակցում ես էս էս կուսակցությանը ընկերներ ունեմ գրեթե բոլոր կուսակցություններում, բացի երևի թե իշխանական հա ՀԿ-ից, Սակայն դա զուտ ընկերական շփում կարող է լինել, ասենք մի գավաթ գարեջրի ինչ-որ շրջանակներից դուրս չեկող եւ հիմա արդեն բոլորը հասկացել են, ձեռք են քաշել այդ այսպես կոչված ռուսերեն բառը, ասեմ, վերբովկա անել փորձ փորձերից, հա, որովհետեւ չեմ չեմ ուզում, ես ուղակի չեմ ուզում եւ գումարային խնդիրներ չունեմ, այլ խնդիրներ չունեմ, ինձ իրանց առաջարկածները քիչ են հետաքրքրում։ Այո, հետաքրքիր ունեք լավ ընկերներ, ոնց է շփում կա ՀՀԿ եւ այլն։ Ինչ է նշանակում սա խոտան չէ ձեզ համար անդամագրվելու կամ ասենք թե ճուկարտի կազմելու ժողովրդի շրջանում։ Վահան Մարտիրոսյանը կարողանում է բարձրացնել տարբեր հարցեր, բայց նաև ընկերակցություն կամ ընկերություն է անում ՀՀԿ-ի կամ իշխանական իշխան մի թևի։ Արտակ ջան, չէ, ես շեշտեցի բացի ՀՀԿ-ից, այնտեղի բացի ՀՀԿ-ից, այլ կուս ունեմ ընկերներ, որոնք իշխանամետ են, ունեմ ընկերներ, որոնք պետական կառավարման ապարատում են աշխատում, բայց ոչ միայն ոչ թե իրանց միջոցով, այլ առհասարակ ոչ ոչ ոչ ոքի միջոցով ես երբեք չեմ փորձել ինչ որ հարցեր լուծել։ Դա մեր մոտ ընդունված ուրեմն ձև է, բայց ես գտնում եմ, որ դա արատավոր երևույթ է եւ եթե դու այդպես ես փորձում հարցեր լուծել, նշանակում է, երբ որ դու մնաս մենակ, այսինքն չունենաս ինչ որ ընկերներ, դու հավասարվում ես 0-ի։ Էնպես որ ընկերներ ուղակի մարդիկ ես մարդկանց ճանաչել եմ դպրոցական տարիքից, իրանք էլ գնացել են այն ճանապարհով, որ որոշել են կուսակցական դառնալ կամ պետաշխատող։ Դա չի խանգարում ինձ, չգիտեմ, ամիսը մի անգամ հանդիպել ինչ որ շրջարանում եւ գարեջուր հետները վայելել։ Պամարտիրոսյան հետևյալ հարցին գործընկերոջ կողմից է ուղարկված արձանջեր, ինչ կասեք Պարուլ Հայրիկյանի այեմի մասին։ <laughs> Պարուլ Հայրիկյանի այեմի մասին դե բարձ է ամեն ինչ, որովհետև <laughs> Պարուլ Հայրիկյանի այմը դա այն կուսակցությունն է, որ իր այսպես ժողովրդական լեզվով եթե ասեմ, իրանք տնեցիկով յոլա են տանում, ընտանեկան բիզնես է ինչ որ առհասարակ իր Հայրիկյանի ֆիգուրան ըստիս հիմա առավել քան ռեյտինգը ընկած է եւ դա միմիայն իր մեղքն է։ Կուսակցություն է, որ այդ 32-ի շարքում այումը չի զբաղեցնում ոչ միայն չի մտնում առաջի տասնյակի մեջ, այլ վերջի տասնյակի մեջ կոնկուրենցիա է ուրեմն նույնիսկ ապահովում վերջի տեղի համար։ Ա կամ վերջից առաջի տեղի համար, ասենք ասեմ։ Ֆինանսավորվում է այդ կուսակցությունը ըստ իմ տեղեկություններով այն տեղերից, որտեղից որ ազգանվեր եւ ազգի մասին այդքան գոռացող ու գոչացող մարդը երբեք ֆինանս չէր վերցնի։ Այն երկրների հյուպատոսարաններից, որոնք հատուկ ստեղծված են, ուրեմն հատուկ բերված են մեր մոտ եւ գործում են միմիայն ազգադավաճան նպատակներով։ Հետևել հարցը ձեզ փորձեք բացատրել մեր ռադիոլսողներին այդ ու նաև մեզ ինչ տարբերություն կա իշխանության եւ ընդդիմության միջեւ այս որովհետեւ երկուսն էլ հզոր չբերեն այս տարբերակով վերցրած իհարկե իշխանության առումով ոչ չկա որտեղ կա հայաստանի հանրապետության նախագահան վարչապետը ազգային ժողովի պատգամավորությունը մեծամասնությունը այդ փորձենք միասին հասկանալ լավ Ինչ պետք է անի ընդդիմությունը, որպեսզի կարողանա հաղթել իշխանությանը։ Շատ լավ հարցեր, Աստված ջան։ Ուրեմն նայեք մեր մոտ ինչպես է իրավիճակը։ Մեր ընդդիմություն կոչեցյալը մեր մոտ սկսած 96 թվականից Վազգեն Մանուկյանից։ Առավել է, ավելի է ուրեմն վնասել ժողովրդին ըստ իսկան իշխանությունները, որովհետև միշտ եղել է Վազգեն Մանուկյան, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Ռաֆի Օգանեսյան, ինչ որ ալիք է բարձրացել եւ իշխանապողությունը կամ հեղափոխությունը արդեն հասունացել են, վերջի րոպեին, ամենավերջի րոպեին մարդ, ով հասունած բերել է այդ ամեն ինչը, արծրել է ինչ որ մի կետի եւ պետք է այդ որոշիչ քայլը անել, ժողովրդին հուսախապ է արել ժողովրդին նետել է ուրեմն այն հուսահատության գիրկը, որ հիմա այն ապաճայի գիրկը, որտեղ հիմա մեր ժողովրդի 70%-ը, եթե ոչ ավելին, ուրեմն կան։ Չեն հավատում ոչ ոքի, չեն աս ոչ ոչ մի տեղ, ոչ մի ցույցի չեն ուզում։ Այո, հետաքրքիր է, հիմա ներողություն խնդրում ձեզ ընդհատելու համար չենք հավատում, բայց մենք հի բանտասածադրամ եւ գնում ընտրում այն մատու եւ 5 տարի այսպես ասած, այդ 5000 դրամով փորձում ապրել։ Համամիտ չեք ինձ հետ։ Ոչ ոչ միայն փորձում ենք ապրել, փորձում են ապրել այդ 5000 կամ 10000 դրամով, այլև վերցնելով այդ 5 եւ 10000 դրամները, նրանք ուրեմն դա ծախսվում է 10 րոպեում, հա, իսկ հետո 4 տարվա համար են իրենք դա վերցնում, 4 տարով են կամ 5 տարով են, չէ՞ ընդվում։ Նախագահ։ Այսինքն ինչպես կարող ենք 4 տարի նրանցից ինչպես ինչպես կարող ենք խոտան հանդիսանալ այդ գումարների, այսպես ասած, մղսումը տեղի չունենա։ Խոտան հանդիսանալ այստեղ գիտեք մեր մոտ ոնց է հասունացել պահը, ուրեմն այդ խոտան հանդիսանալու հետ կապված մեր մոտ ընդդիմությունը պայքարում է սահմանադրական կարգով, սահմանադրական նորմերի մեջ։ Սահմանադրությունը այսօր գործում է ի նպաստ ռեժիմի, իշխանություններին եւ ոչ մի հեղափոխություն ոչ այսօր ինչի մասին կորում գոչում են սկսածակներից վերջացրած բազմահազարանոց կուսակցությունները չի արվել ոչ մի հեղափոխություն դեռևս սահմանադրական կարգով եթե մարդիկ ուզում են ինչ որ խաղաղ ցույցերով, ֆլեշմոբերով հասնեն դրան իշխանապողության եւ այդ հոտան անցանան, հա, դա անհնարին է, որովհետեւ ռեժիմը այնպես է կարճած իրենց տեղերից, իրենց հնարավոր երբեք նա չի թողնի, որ չի ասի, հա գիտեք ինչ լավ է 10000 հոգի հավաքվեցիք, երկեցիք, բարեցիք, լավ երկու հատ էլ մեքենա վառեցիք, ո մենք գնում ենք հաջողություն եկեք մեր տեղը։ Այդպես չի լինի։ Հեղափոխություններ մենք տեսել ենք Եգիպտոսինը ոնց եղավ, տեսել ենք Լիբիայինը ոնց եղավ եւ տեսնում ենք։ Հեղափոխությունը արվում է մի կերպ, կամ դա լինում է պալատային հեղափոխություն, ինչը եղավ Քոչարյանի եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի պարագայում կամ դա լինում է ուրեմն ժողովրդի ապստամբության շնորհիվ ըստ իս այդ այդ բանը ինձ մոտ իհարկե այսպես անցավ իմ արխիվում մարտի 1-ի դեպքերը փորձեցինք ամեն ինչ անել հեղափոխություն բայց ինչ որ մի բան այն չէ ի՞նչն է փակացում մարտի 1-ի մասն է խոսքը ինչ է փակացում ինձ թվում է փակացում է վճռականությունը ավելի լայն մասաների մեջ, այնտեղ որ պայքարի են գնում արդեն այն պայքարի մասին, որի մասին ես մի քիչ առաջ ասացի, եթե այդ պայքարի մղվեին 10000 հոգին, որոնք որ այնտեղ կային, նույնիսկ 10000-ից ավել, իմ տվյալներով 20-25000 հոգի այնտեղ եղել։ Եթե այդ 25000 հոգին էլ մղվեր պայքարի ռեժիմի դեմ, մահակներից չվախենալով եւ եւ այլն եւ այլն, այլն առավոտյան կհասնեին հաջողության բայց այնտեղ այդ մարտնչող մասան կազմում էր գրեթե ինչ ասեմ մի տոկոս է 5% է առավելագույնը մնացածը ուղակի փախան ինչ ասեմ մարդկային վախը մարդկային բնազները ավելի ուժեղ գտնվեցին քան մղումը դեպի հեղափոխություն Այսինքն կա այն մի ժամանակահատված, երբ կփորձենք մեր հայրենիքում ապրել հանգիստ եւ տեղի կունենան շուտ, չգիտեմ, հայտիկ, որի միջոցով կարողանանք հեղափոխություն անել կամ արդեն փոխել մարդկային այն ռելեքսը, որը գործում է տվյալ բանին։ Կգա այդ բանը եւ ես վստահ եմ, որոշ թե իմ թե իմ քաղաքագետ ընկերների հետ զրույցների այսպես վերլուծությունների շնորհիվ ինձ թվում է այդ բանը շատ մոտ է։ Ա Խոսքը գնում է 2 տարվա մասին։ Մի տարվա, 2 տարվա կտրվածքով այդ պահը կգա, որովհետև այստեղ մեր մոտ մեր իշխանությունները այնպիսի ուրեմն ավանտյուրայի մեջ են մտել ժողովրդի հետ, որ արդեն իրանց ռեսուրսը վերջացել է։ Քամել են, ճզմել են, կրփել են, կլպել են ամեն հնարավոր բան։ Վերջել ռեսուրսը վերջանում է։ Արտասահմանից փողեր վերցեցին, պարտքով դա էլ է վերջանում, ել չեն տալիս մաքսային միության հարցը օթում կախված է եվրո միության մասին խոսք լինել չի կարող այնպես որ ինչ որ պայթյուն հասունանում է ու այդ պայթյունը սոցիալ-տնտեսական վիճակն է լինելու ժողովրդի եւ ոչ թե ինչ որ մի հատ լիդեր վերականալ տեղից ու ասի եկեք իմ հետևից ես ձեզ կտանեմ դեպի պայծառ ապագա կամ բարգավաճ Հայաստան։ Այդ էսպես նյութան էջում կան բազմաթիվ նյութեր, այդ մտքում գտնված դե, ինչպես դուք ասացիք գազի հետ կապված, ինչու որոշեցիք գազի հետ կապված հետաքրքիր մի թեստ անցկացնել։ Ինչ էիք ուզում դրանով ասացիք։ Գազի հետ կապված ինձ հասավ տեղեկություն, որ Գազպրոմը ուրեմն այդ խարդախություններն անում, գազի որակը կծումը եւ այլն եւ այլն եւ վերլուծությունների եւ հետարքրվելու շնորհիվ մենք իհարկե բարձացինք որ դա տենց է հակառակ լինել չէր կարող այն գերշահույթը որ ապահովում է Գազպրոմը այսօր եւ ձմռանը նամանավանդ դա հայտարարությունը ամբողջ ԱՊՀ ուրեմն տարածքի համար մենք որ առաջինը ձգտում է մտնել մաքսային միություն վճարում ենք ամենաթանկ գինը այսօրվա օրով վերջնա վերջնական գինը, որ գալիս է սպառողին, ամենաթանկն է մեր մոտ ռուսական գազի համար։ Եվ դա էլ իրանց հերիք չի, աստորեն նրանք ինչ որ մանր խարդախություններով 30%-ով ըստ մեր ապացույցների խախում են ժողովրդին, այսինքն նա ով պետքա 10000 դրամ վճարեր գազի համար, 13000 դրամ վճարում, sense կոպիտ հաշվարկով։ Եվ եթե հիշում եք իմ բարձրացած աղմուկից հետո Գազպրոմի տնորենը մեր մեր ասուլիս եւ հարցի քննարկում հրավիրեց իր մոտ, որտեղ ես էլ գնացի, չնայած չէի ուզում, եւ այնտեղ այսպես կոչված շահագրգիռ կողմեր էր ինքը վերել, որոնց նայելով ես հասկացա, որ այնտեղ իրանք իրանց դեմ պայքարողներ են վերել, այսինքն վաղուց վարկաբեկված քաղաքական գործիչներ էին եւ այլն եւ այլն եւ նրանք եկել են այնտեղ абսուրդ խնդրում են Գազպրոմի տնօրենից մեզ փող տվեք, որ մենք գնանք փորձ անենք Մեծ Բրիտանիայում եւ այստեղ այնտեղ։ Եթե հիշում եք, ես ուղղակի տեղից վեր կացա, ասացի, որ դուք չեք մարսելու ձեր արածը եւ դուրը բավականին ուժեղ շրխկացնելով դուրս եկա որից հետո մտածեցի այդ փորձի մասին եւ գտա ամենամատչելի եւ ամենա հասարակ ու հասկանալի տարբերակը բոլորի համար, որը եւ արվեց։ Գնացինք Վրաստան, նույն պայմաններում, նույն տեխնիկայի միջոց, տեխնիկական բարձ միջոցներով նույն սենյակային ջերմաստիճանում երացրեցինք ջուր եւ նույնը արեցինք նույն պայմաններում Հայաստանում։ Արդյունքները տվեցին այն, որ ես ասում եմ 30%-ով մեզ այստեղ խափում հետաքրքիրած իմ գործընկերոջ կողմից ավելի նպաստավոր պայմանների առաջարկում Իրանը։ Մերոնք ինչու չընդունեցին։ Գազի հետ է կապված։ Հասկանալի է։ Ես ծանոթ եմ այդ պայմաններին։ Իրանը առաջարկ մեր մոտ ցնցա, մեզ գազը գալիս է Ռուսաստանից 1000 խորանարդ մետրի համար Հայաստանի Հանրապետությունը։ Գազը գնում 189 դոլարով 1000 խորանարդ մետրի համար, պլյուս 10 դոլար վրացական տրանզիտը, հա, 200 դոլար։ Վրաստանի ներողություն Իրանի դեսպանը, եթե չեմ սխալվում, այս տարի Ձմռանը եւ անցած տարի Աշնանը երկու անգամ նույն բանը ասաց, հայտարարեց, որ գնեք գազ մեզնից առանց տրանզիտի մենք նույն 1000 խորանարդ գազը ձեզ տալիս ենք 100 դոլարով։ Ինչին այն ժամանակվա մեր վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը ինչ որ անտրամաբանական մեկնաբանություն տվեց տիրապետում իրավիճակին եւ այլն, ինչ որ խողովակատարը, որ Իրանից գալիս է նեղա, ինչ որ մանկամից բացատրություններ եղան եւ գործը փակվեց։ Այսինքն լարացին բոլորը։ Իհարկե Իրանի պայմանները ավելի նպաստավոր է մեր համար, բայց կթողնի արդյոք Ռուսաստանը, որ մենք հրաժարվենք Գազպրոմից եւ իրանական գազ գնանք։ Այ այստեղ է հարցը։ Մենք մենք մեր երկիրը եթե ալեգորիկ կերպով ասենք, ընդամենը Գազպրոմի համար մի հատ մարզ է։ Գազպրոմի բյուջեն եւ մեր երկրի բյուջեն եթե համեմատենք, Գազպրոմի <laughs> ֆիլիալի բյուջեն եւ մեր երկրի բյուջեն եթե համեմատենք, այստեղ սարեր ու ձորեր եւ բնականաբար Գազպրոմ Գազպրոմը մայր Գազպրոմը ազդեցություն ունի թե այդ կառավարության որոշման վրա եւ թե ցանկացած մեր կառավարության անդամի վրա, որ ինքը անգամ չվերկանա ասի ինչ լավ է, բերեք բյուջեից ազգանվեր գործ անենք եւ առնենք իրանական ավելի իմջելուց բարձր որակի գազ։ Հետևալ հարցը ցանկանում եմ ուղղել ձեզ, ինչպես է կարծում, եթե չինի ազգային ժողովը, արդյոք կփոփոխվի իրավիճակը Երևան։ Կարծում եմ, որ ոչ, ազգային ժողովը նույն իմ ասած 32 կուսակցությունների ինչ որ մի մասնիկների հավաքածու է եւ եթե իրանք դեֆակտո պետքա խորհրդարանով փորձեն լուծել ժողովրդի խնդիրները, հա, գյուղացու խնդիրները, քաղաքացու խնդիրները, բայց ազգային ժողովը դուք այսօր երևի լավ տեսնում եք ինչով ազբաղված։ Այնտեղ ինչ որ դարելա, ինչպես մի անգամ Փաշինյան Նիկոլա ասաց, կլուբ վիսյոլի խինախոչ, կավենա դարել իրար ինչ որ հումորներ հումորային տարբերակով փորձում են կծել ինչ որ Բայց արի համաձայնին չէ բանմատության, որ բարենպաստ պայմաններ են մատեղվել պատգամավորների համար գույցունի համակարգիչ, որի միջոցով հանգիստ կարող են խաղեր խաղալ, կարդ խաղալ, այսու նաև քնել։ Չէ, քնելը առանց համակարգչի էլ միշտ եղել է մեր մոտ քնողները իմիջի քնողները իմիջայելուց երբեք համակարգիչ չեն օգտվում դա այն գեներալիզետն է մեր այսպես ասած падգամավորների շմայս եւ այլն որոնք որ իմ ցանոթ լրագրողների ասելով որոնք որ մեկնաբանում են հա այդ արժանիստերը ասում է իրանք ուղղակի առաջի րոպեից վեր են գնում ու բազում են կաբինետներ քնելու կամ դուրս են տալի մնացածն էլ երևի տենց սպասյանս է բացում համակարգիչներով խաղեր է խաղում մարդիկ աշխատում են, աշխատում են, ստանում են ահռելի աշխատավարձներ, ունեն ահռելի բյուջե մեր հաշվին։ Աշխատում են, որ նա ասած դες կառնեն կապում քնում։ Պետակակի մի հարց, երբ որ Լավ, ինչ եք կարծում Շուշան Պետրոսյանի падգամավոր լինելու հետ կապված։ Այդ հարցը երկար ժամանակ քննարկվեց, ծավալ, վետ, երկիչ արվեստագետիչ գործունի պատգամավոր լինի եւ այլն։ Ինչ եք կարծում, արդյոք պետք է տվյալ ազնվորությանը ազգային ժողովում։ Ռուս մի արվեստագետ, եթե չեմ սալվում, աշխարհարչակ ռեժիսոր Կանչալովսկին, այս վերջերս ասել էր, որ սուտ է խոսում այն արվեստագետը, որը որ ասում է ես քաղաքականությունից վեր եմ, ես չպետք է խառնվեմ քաղաքականությանը, զբաղվեմ արվեստով։ Այսինքն ինտելիգենցիա, մտավորականություն կոչեցյալը միշտ պետք է խառնվի քաղաքականությանը եւ միշտ պետք է լինի շարժիչ ուժ։ Բայց կարծում եմ ոչ արվեստագետ էպիցետը եւ ոչ մտավորական էպիցետը Պետրոսյան Շուշանի պարագայում տեղին չեն։ Ա մարդը ուզեց պատգամավոր դառնալ, դառավ, չգիտեմ, Ալեքսանյան Սամվելը ուզեց պատգամավոր է հիմա ամեն ինչը կարգավորվում, այսինքն եթե ես ցանկանամ կարող եմ հանգիստ պատգամավոր դառնալ, եթե ես ցանկանամ կարող եմ հանգիստ երկրի դառնալ, ինչպես ասում է Ռուզանան, ով քնից հիմա ելնում է փող ունի կամ պատգամավոր է դառնում կամ շոու բիզնես է մտնում շոու բիզնես մտնելը մի քիչ ավելի հեշտ տարբերակով է, այնտեղ փող չի պահանջվում, ուրիշ տվյալներ է պահանջվում, ինչքան ես գիտեմ, մեր մոտ Հայաստանում։ Իսկ պատգամավոր դառնալը ով ուզի, ես չգիտեմ, իշխանական թևից կամ այն արվեստագետը, որը որ տարիներ շարունակ փող է հավաքել, ճակերտավոր արվեստագետը եւ կառավարության, պետության եւ ինչ ասեմ, ուժային կառույցների նամանավանդ գովքն է արել իր ճակերտավոր ամերիկներից, ինքը կարող է ուզի եւ շատ հանգիստ դառնա պատգամավոր կարող է ազգային ժողովի ամբիոնից շատ հանգիստ անհեթեթություններ դուրս տալ եւ մենք պարտավոր ենք ուրեմն հավատալ, որ նա ժողովրդի ընտրյալն է, հա։ Խոսքս Ալի Շուշա Պետրոսյանի մասին էր։ Ինչպես։ Դուք դեմ եք պատգամավոր լինելու այդ կապած Շուշան Պետրոսյան։ Իհարկե դեմ ոչ միայն իր, այլև մեր падգամավորների 90%-ը թե նույնիսկ անդիմադիր դաշտից այնտեղ մարդիկ ուղղակի սխալ գործով են զբաղվում, իրանց տեղը չի դա։ Դա նույնիսկ այս քաղաքը իրանց քաղաքը չի։ Համայնքի կողմից ծծվել հարցակցությունը բարեգործական հիմնադրամ պետք է բացել մեր ազգի ընտանիների սոցիալական վիճակը բարելավելու համար։ <clears throat> Կներեք, բարեգործական հիմնադրամներ կան, գործում են համահայկական հիմնադրամը, որը ամեն տարի հանգանակությամբ է զբաղվում, ահռելի գումարներ է հավաքում բայց նայելով թե ինչի համար են իրանք այդ գումարները հավաքում եւ ինչպես է արվում այդ գործը կարծում եմ որ այդ ֆորմատի մեջ այսինքն իշխանության հետ կապ չունեցող պետք է լինի դա դա պետք է կառավարվի միայն սփյուռքից եւ եթե իրանք գումարները սփյուռքից են հավաքում ուրեմն դա պետքա լինի միայն սփյուռքում եւ պետքա խստագույնս հետեւել որ մեր ընչակարգ իշխանությունները ոչ մի կերպ չկարողանան այդ հիմնադրամի գործունեությանը միջամտել ու հեռու մնալ այդ հիմնադրամի որովհետև 30-40 միլիոն դոլար միանվագ մի օրում նրանք հավաքում են այդ իրանց մարաթոնի, հա, մուրացկանության շնորհիվ։ Եվ հետո դու նայում ես 40 այնտեղ ոչ թե 40 միլիոնի, այնտեղ 40000 դոլարի գործ է արվում։ հա։ Ուր են գնում մնացած փողերը։ Այ, բարոն Մատեսյան, հետեւյալ հարցը. Հավաքեցին գումարները, լավ այդ գումարները ծառայում են միայն Արցախի բարեգործը Արցախի վերականգնման հետ կապված այսինքն Երևանում ես այսքան ժամանակ այդ գումարներով չտեսա որ ինչ որ կարուսի կամ ապաստապացի կամ ինչ որ չգիտեմ շինություն գործվի Ինչու՞ է դա Արցախի համար միգուցե Արցախը ավելի վատ պայմաններում է քան փոքր Երևանը Չէ ուղղակի Արցախի Արցախը շատ լավ պայման Ստեփանակերտը հրաշալի քաղաք է դարել, մաքուր կոկիկ եվրոպական քաղաք է, ես այնտեղ եղել եմ, գիտեմ, իմ աչքով եմ տեսել այդ ամենը։ Ինչու Արցախում ըստիս, որովհետև Արցախի վրա ծախսվող փողերը ավելի հեշտ է մի գրպանից մյուս գրպանը դնել։ Երևանում դա կերև է, իսկ այնտեղ առանց այդ էլ բարեկարգ է, մի շենք կավելանա, մի շենք կպակասի, միտեղ ջրատար կավելանա, էլի եմ ասում, դա 40-50 միլիոն դոլարի գործ չի արվում Գյուղերը այսօր ջուր չունեն։ Երևանը մերս գյուղերը ջուր չունեն։ Քաղաքներ կան Կիրովականը օրինակ, Վանաձորը ներողություն։ Այնտեղ ջուրը 2 օրը մեկ են տալիս, խմելու ջուրը։ Իսկ նրանք հավաքում են 50 միլիոն դոլար, որով հնարավոր կլինի ջրատարի արծը լուծել ամբողջ լոռու մարզում։ Բայց գնում է Արցախ, գնում է Արցախ, Արցախը դառնում է Մոնտե Կարլո։ Կամաց կամաց։ Իսկ արտասահմանաբար բնականաբար պայմանները փոխվել են, արդեն ավելի բարենպաստ պայմաններ են, դրա համար բոլորը ձգտում են հիմա այնտեղ գնալ, հանգստանալ կամ չգիտեմ հանգստանալ, չգիտեմ, պայմանները իհարկե բարեփոխվել են, բարեկարգվել են։ Ստեփանակերտը ես ասում եմ եվրոպական քաղաք է դառել։ Երևանը այդքան գեղեցիկ չի եւ այդքան կոկիկ ու մաքուր սարկած չի, ինչքան ուրեմն Արցախը։ Երևանը մեր քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի է, թեթև ձեռքով շուտով ուրեմն ասեմ ծառերի վրա էլ ասֆալտ կտեսնենք, որովհետև անընդհատ նոր սարկած փողոցը քանդվում է, ես դրա մասին գրել էի, ֆոտոներ էի արել գցել էի։ Նոր սարկած փողոցը քանդվում է եւ ասֆալտ է տանում վրայից։ Ուրիշ խնդիր չունենք մենք, մեր խնդիրը միայն ասֆալտն է։ Չունենք դպրոցի վերանորոգման աշխատանքներ, չունենք թոշակառու, թոշակը բարձրացնելու, չունենք աշխատատեղեր։ Այլ կարողանում ենք աշխատապատման միջոցով ասել, որ տեսեք ժողովուրդ կարողանում են գործանել։ Այո, եւ այնտեղ ինչ փողեր է գնում այդ ասֆալտ փռելու վրա, հա, այսպես ասեմ։ Դա էլ կարող ենք տեսնել մեր ինչպես մի անգամ առաջին նախագահ ասեց, հրաշամանուկի ուրեմն կարողությունները նայելով 10 միլիոն դոլար 2 տարի առաջ ՈՒԱՍՄԱ աշխատել եմ։ Ինքը իր ֆիրմայից, իր ընկերոջը, չգիտեմ, իր բարեկամին պատկանող ֆիրման, որ ասֆալտ է անում, ընկերությունը, ինքը տալիս է նրան տենդեր քաղաքապետարանից բյուջեն, ինչ ասեմ, մի գրպանից անում, մյուս գրպանն են դնում ու ասֆալտ, հա անցած ասֆալտ են անում։ Շուտով ասում են, ծառերն էլ երևի ասֆալտապատ են, շենքերը, լուսամուտները եւ այլն։ Այ առաջին հերթին ինչպես քաղաքը բարեկեցիկ դարձնելու, երկրորդը ժողովրդին ինչ որ չափով բարենպաստ պայմաններ ստեղծելու, ապրելու համար։ Ինչպես առաջին քայլը ո՞րն է պետության կողմից, բնականաբար։ Պետության կողմից քաղաքը դա շատ մեծ կառույց է, տնտեսական առաջին հերթին կառույց է եւ այստեղ ասֆալտ կռելով, ծաղիկներ տնկելով ու ինչ որ անճաշակ նստարաններ տեղադրելով չի սահմանափակվում քաղաքի կառավարման հարցը։ Մեր քաղաքապետը ցավոք սրտի այդ մակարդակի է, ինքը այդ երեք բանն է կարողանում լավ անի, այն էլ միայն կենտրոնում եւ ավան վարչական շրջանում, հա, որը ղեկավարը ինքը եղել է մինչեւ քաղաքապետ դառնալը հզոր ուրեմն համակարգը, տնտեսական համակարգը մայրաքաղաքի մեգապոլիսի, հա, ինչպես Երևանն է, կանգնած է։ Այստեղ քաղաքապետը պետքա լինի հզոր տնտեսագետ, պետքա լինի նախ նվիրյալ ազգին, այնպես չի որ, չգիտեմ, ինչ որ մեկի հոր խաթը իրան վերին նշանակեցին քաղաքապետ։ Հետևյալ հարցը պարոն Մարտիրոսյան ձեզ, եթե Արտաշյանի Արցախյան պատերազմի շարունակվի, արդյոք առաջինից մեկը կամավոր կերպով կգնա ճակատ։ Իհարկե կգնամ եւ եղել են, որ մենք գնացել ենք իմ ազատամարտիկ ընկերների հետ սահմաններ եւ հիմա էլ պլանավորում եմ ես գնալ։ Ես ունեմ ընկերներ, ազատամարտիկներ, ճանապարհ անցած, ինձ տարիքով մեծ, դա մահապարտներից, արաբոյի ջոկատից եւ այլն եւ այլն։ Եվ իրանց իրանք էլ են գնալու, բայց առաջինը մենք պետքա գնանք, որովհետեւ այն մեր հարևան կոչվոր ցեղը, հա, ես չեմ ուզում Ադրբեջան ասեմ իրաց։ Բարբերաբար վայրագություններ է անում մեր պետականության հանդեպ, մեր սահմանների հանդեպ եւ դա պետք է մի օր Աստված մի արած է, բայց պետք է մի օր բերի այն գիզակետին, որ դա խստագույնս ուրեմն վիրաբուժական մեթոդներով պետք է կտրվի մեկ ընդմիշտ, որովհետև երեխաներ են զոհվում, 18-20 տարեկան տղաներ են զոհվում, դա աբսուրդ է։ Մեր բանակը խաղաղ հայտարարում է, որ խաղաղ պայմաններում անընդհատ զոհ է տալիս։ Պետք է նույն նաև բանակում բնայում, հա, առողջ իրավիճակ լինի, որովհետև զոհեր լինում են ոչ միայն սահմանում, այլև զորամասերում, որոնք շատ հեռու են կրակի գծից։ Դա արդեն անառողջ մտնոլորտն է անթույլատրելի է ունենալ նման անառողջ մտնոլորտ երբ սպան կարող է զինվոր սպանի զինվորը կարող է զինվոր սպանի կամ զինվորը սպա սպանի երբ մեր պետությունը գտնվում է չավարտված պատերազմի փուլում հետաքրքիր մի հատ ասեն Ռուզանայի կողմից է եկել, իսկ նույն այդ հայրենիքի բանակում ծառայող վիրավորի համար ինչի ոչինչ չի արվում չգիտեմ խոսքը ում մասին է, բայց իմ Ես երկու օր առաջ ունեի հյուր, որտեղ երիտասարդը փորձեց պատմել ամբողջ պատմությունը, որ ինչպես է վիրավորվել հենց սահմանում, բայց այս բանին բացարձակապես ոչ մի օգնություն չկա տվյալ մարդուն եւ նրա վիճակը միայն հետագա, այսպես ասած, ճակատագիրը միայն Երևանից դուրս Եվրոպայում բուժման հետ է կապված եւ մարդը դիմել է եւ նախարարություն եւ հայտանաբերության նախագահ, այսինքն բոլորը տեղակ են այդ ամենից, բայց ինչպես ասում են, ցայլը դեռ տեղի չի շարժվում։ Ինչ է կարծում, եթե զինվորը ներկա պահին վիրավոր է տվյալ սահմանի տվյալ հողի վրա, երկրի պետությունը պատավորված չէ զգալու տվյալ մարդու վիրահատության ծախսերը հոգալու Եվրոպայում։ Իհարկե, պարտավորված է եւ ես նախ գումարների մասին ես դες ասեմ մոտավոր ուրեմն եթե չեմ սխալվում մեր պաշտպանության նախարարությունը տվյալ դեպքերում տալիս է մի գումար որը ծիծաղելի գումար է 3000 դոլար կարծեմ աստված մի արասե մահվան պարագայում եւ դրանից ել ավելի քիչ վիրավորվելու եւ բուժման համար համեմատության համար մեր էլի կոչվոր ցեղը Ադրբեջանը, Հարևան, նրանց այսպես կոչված պետությունը տալիս է 10 անգամ ավել 20-30000 դոլար ընտանիքներին։ Մեր պետության վրա այդ եւ պաշտպանության նախարարության վրա այդ բարագայում չեմ գտնում, որ պետք է հույս տնել ցավոք սրտի, կան մարդիկ կան անհատներ օրինակ իմ անգեր ռեժիսոր Արշակ Զաքարյանը ինքը դրամահավաք է կազմակերպում ինքը բարբերաբար շաբաթը մեկ այցելում է սահմաններ գնում է վիրավորներին տեսնում է ինչ է պետք հերադիտակները առնում բաժանում է սահմանապահ զորքերին որ վերջիններս ապահով լինեն կարողանան դիպկարին տեսնել իր անգերների արվեստագետների սփյուռքի միջոցներով փողը ավակում չգիտեմ ինչ որ այդ տարբերակով միգուցե հնարավոր է եւ բացի իրանից էլի կան մարտիկ կան կազմը ես օրինակ ազատամարտիկների ես վերջի Կարեն Մելիքբեկյանի Մելիքբեկյանին ազատամարտիկին լավ ընկեր նվիրված համերգին շատ ուրախացա մարտը ապրում էր մարտով իր արյունն է թափել իր առողջությունն է փչացրել անվերականգնելի կերպով մեր բոլորիս անդորը ապահովելու համար ապրում էր մի տանը որտեղ չկար հերոստացույց չկար, սառնարան չկային դռներ, հասկանում եք, համեր կազմակերպեցինք եւ ուրեմն իրան այդ ամենջով այդ տարբերակով այդ տղային միգուցե հնարավոր կլինի օգնել եւ ուղարկել Եվրոպա բուժման։ Ես անպայման կնայեմ եւ կփորձեմ կապվել տղայի հետ ցանկալիություն բամարցան հետևել հաղորդագրություն ձեզ։ Ինչու է ասվում պաշտպանության նախարարության կողմից որտեղ առողջ երեխաները եւ ինչպես ստացել երեխաները, այսպես մենք պարտավոր ենք ձեր երեխաներին եզրադարձնել դեր։ Միգուցե սա շուկայական բնույթ է կրում կամ խափեությունը հենց ծնողին։ Դա էժանագին PR քայլ է, Էժանագին PR հայտարարությունը, նման հայտարարություններ եթե անեն 3 դար առաջի առաջ ուրեմն գործող բանակները, ես կհասկանայի, բայց 21-րդ դարում բանակը անում է տենց հայտարարություն, եւ դրանից հետո մենք ելի եմ ասում խաղաղ պայմաններում այն զորամասերը, որոնք սահմանից մի քանի 100 կիլոմետր հեռու են գտնվում, մենք ունենում ենք զոհեր, բարբերաբար զոհեր։ Մարդու շորերը բերում են արյունոտված խոսքս վերջերս տեղ ունեցած մի դեպքի մասին է։ Եվ եզրակացությունը զինդատախարությունը գրում է, որ հոսանքը հարվել է։ Հասկանում եք, այդ եթե այդ իրանքի նկատի ունեին, ինչ ասեմ։ Այսինքն նույնիսկ այդ էժանագին PR ուրեմն քայլը իրանք չեն կարողանում պահպանել։ Անառողջ մտնոլորտ կա մեր բանակում, ցավոք սրտ Հետևալ հաղորդագրությունը իմ գործ ընկերոջ կողմից եկեց կին անգամ, եթե դուք հայտնվում եք Հայաստանի Հանրապետության ամենաբարձր իշխանական կետում, ինչը երեք կարևոր քայլեր է կանեիք եւ ինչու չէ ինչու չեն անում այդ նույն քայլերը այսօրվա իշխանավորները։ Ինչ երեք կարևոր քայլ կանեիք։ Գայթակղի չարցեր։ <laughs> Երեք կարևոր քայլերը առաջինը ես իդեպ Առաջինը նախ եւ առաջ մինչեւ այսօր բոլոր պատասխանատուները ովքեր որ մեզ մեր ժողովրդին մեր հայրենիքը բերել են այսօրվա հասցրել են կործանման եզրին բոլոր պատասխանատուներին խստագույնս կպարժե եւ դա կանի ցուցադրաբար ցուցադրաբար որպիսի եկողները հետո դա տեսնեին եւ դա հիշեին եւ թքած ունենալով ուրեմն լիբերալիզմի եւ դեմոկրատիայի վրա որովհետև այն ինչ մեր մոտ դեմոկրատիայի տակ անցկացվում, դա հերո շատ հերո է դեմոկրատիայից եւ պետք ես էլ այդ նույն բարագայում նույնը կանեի, քթքեի դեմոկրատիայի վրա վերջիններից բաժելու համար։ Երկրորդ քայլը կստեղծեի մի ապարատ, որը որ շատ բարձր վարձատրվող ապարատ, որը որ կլիներ կատարելագործված գախնի ծառայություն, որը որ միշտ գրեթե միշտ կլներ նախ բաղկացած հատնտիր կադրերից եւ միշտ կհետևեր ցանկացած ողակի իշխանավորի աշխատանքին կաշառք վերցնելուն եւ այլն եւ այլն լինի դա սկսած համայնատերության պետից վերջացած վարչապետով նախարարներով Եվ երրորդը իհարկե ես չեմ համարում, որ ես ունեմ այն կրթությունը, որ ղեկավարեմ երկիրը, ես կապահովեի կկազմակերպեի ազատ եւ այսպես իրոք թափանցիկ ընտրություններ եւ այն մարդով որ կհամապատասխաներ ինչ էս եղած քաղաքական գործիչներից ոչ ոք ըստիս չի համապատասխանում նոր մարդ ով որ կհամապատասխաներ երկիրը կառավարելու չափանիշներին նա կլիներ նախագահ իսկ ես կգնայի հանգստանալ Հետևել հաղորդագրությունը ինչքանով է նպատակահարմար ռուսական բազայի արկայությունը Հայաստանում, եթե Տավուշի գյուղերի վրա բարբերաբար քրակայացեր են տեղ ունենում, խլելով մարդկային կյանքը։ Եվ այդ բազան անմասն է ամեն ինչի։ Ռուսական բազան մեր մոտ 102-րդ բազան նախ ամենամեծն է Անդրկովկասում։ Նպատակահարմարությունը ես գտնում եմ, այո, նպատակահարմար է։ Ռուսաստանը եթե այնտեղ միջամտեց, դա վերում է պատերազմի Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի ու Թուրքիայի միջեւ։ Դա շատ լուրջ քայլ է, ես դա չեմ կարող վերլուծել։ Այն որ ռուսական զորքերը, ռուսական այդ մեծ ռազմաբազան կա մեր մոտ, դա ինձ թվում է վատ չի դա զգոն է պահում շատ-շատ մեր այսպես ասած հարևան էլի այդ ես այդ բառը սիրում եմ ասել քոչվոր ցեղերին Դա լավ սովորեցին քոչվոր ցեղերից շարունակում ենք այսօրվա ծրագիրը հիշեցնեմ իշատի ռադիոլսողներին այսօրվա իմ հյուրն է Վահան Մարտիրոսյանը այսօր հանդիպում ծրագրի շրջանակում քաղաքական անցուդաս է Մարդու իրավունքները պաշտպանվում են Հայաստանում թե ոչ պարոն Մարտիրոսյան Մարդու իրավունքները Հայաստանում չեն պաշտպանվում։ Մենք ունենք մարդու իրավունքների պաշտպան, որի մասին ես վերջերս մի հոդված էի գրել, որը որ Ես դա հոդվածի հիման վրա եմ այդ հարցը տալիս, ասիմաց հարցը վերցված, չէ՞։ Որը որ ըստիս դա թատրոնի բուտաֆորիա է։ Մարդու իրավունքների պաշտպան ես մի հարցով, որով հիմա զբաղվում եմ եւ որին կուզենայի անդրադառնալ, վերջերս գնացի դիմեցի իրեն եւ գնացի իր մոտ իմ դիմաց մի թատրոն խաղացին, թե իբր մենք կզբաղվենք եւ այլն, եւ հետո երբ եկավ դուժողը գործով, այնտեղ հայտարարակ վիճակ ուղակի դուժողին մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակում ինչ որ վարչության պետ մի կին որ նման ինչ որ գյուղի կտվոր ու բայց չգիտես ինչի եկել է այնտեղ ձեռ է առնում գոռում է վրեն դուժող է շատ լուրջ գործով դուժող է կյանքը մեր ուժային կառույցների շնորհիվ եւ դատական համակարգի շնորհիվ այդ մարդը վերածվել է դժողքի։ Այնտեղ իրեն միապել ձեռ են առնում, գոռում են վրան եւ ասում են հետեւյալ աբսուրդ հայտարարությունը. մենք երբեք այսպիսի հարցերում չենք կարող խառնվել։ Դատա դատարանի որոշմանը մենք չենք կարող խառնվել, քննության ընթացքում չենք կարող խառնվել եւ այլն եւ այլն։ Եվ այդ այն դեպքում, երբ նույն Անդրեասյան Կարենը, մարդու իրավունքների պաշտպանը, մի քանի անգամ հայտարարել է, որ մարդու իրավունքները Հայաստանում առավելագույնս խախտվում են դատական որոշումների հետևանքով։ Դատական դատարան դա, դատի այդ process-ի ընթացքում։ Մարդու իրավունքների պաշտպան ես համարում եմ, որ մենք չունենք, ինչպես նաև դատաիրավական համակարգ գոյություն չունի մեր երկրում հետաքրքիր մի հարց, ինչքանով եք նպատակահարմար գտնում։ Հնարավոր է մոտակա ժամանակներում այրաքաղաքի տեղափոխություն լինի, այսպիսով նպաստելով Հայաստանի այս շրջանների զարգացմանը։ Մայրաքաղաքի տեղափոխություն չի լինի ըստիս։ Դա մի քիչ абսուրդային պատկերացում է, այ մոտ առաջացնում абսուրդի ժանրից շրջանների զարգացումը դա էլի ամեն ինչ վերում է ռեժիմին, հասկանում եք, մենք ունենք տեղական կառավարման ինքնամարմիններ, մենք ունենք ուրեմն նախարարություններ, գյուղնախարարությունից սկսած մարզային այդ կառավարման նախարարությունով վերջացրած ինչ են անում այդ նախարարությունները միլիոնավոր բյուջեներ միլիոն միլիոններով բյուջեներ ունեն անընդհատ ինչ որ բյուջեից փողեր է գնում բարելավելու, բարելավելու, բարելավելու, բայց գյուղացիները եւ շրջանի բնակիչները թողնում են երկիրը գնում են Ռուսաստան։ Եթե դուք գնաք Եկեք կարծում բոլոր առաջատար երկրներն ունեն այդ փորձը։ Միգուցե մենք էլ փորձենք։ Մենք փորձենք, բայց մենք նախ ունենանք առաջատար երկրների գոնե 50%-ին նմանվող իշխանություն այդ դեպքում միգուցե ցանկացած փորձ այստեղ հնարավոր կլինի կիրառելու, բայց մենք չունենք դա, մենք ունենք իշխանություններ, որոնք նման նույնիսկ խոսակցությունները նման փորձերի մասին միանգամից կտրում են, պատ են շարում, որովհետև դա ամենաուղղակի կերպով խփում է իրանց կրպանին շարժվում ենք առաջ եւ հետաքրքիր մի հարց իհարկե, որի հետ կապված փորձել ենք հանդիպել այսօր, առաջիկա 15 րոպեի ընթացքում փորձենք քննարկել նաեւ դա ինչ է կարծում բռնաբարությունների հետ կապված բազմաթիվ նյութեր տեսա։ Դա ինչի հետ է կապված միգուցե դուք փորձում եք մասնակցել ու օգնել օժանդակել տվյալ կառույցներին, որպեսզի այդպիսի դեպքեր տեղի չունենան Հայաստանում։ Շնորհակալություն Արտակ ջան անդրադարձի համար։ Ուրեմն ինձ դիմել են մարդիկ, որոնք որ ցավոք սրտի որը որ, ասենց ասեմ, չնայած իր ընտանիքն է ինձ դիմել, որը որ ցավոք սրտի հանդիսացել է զող նման ուրեմն հանցագործությունը։ Բռնաբարությունը առհասարակ ամբողջ աշխարհում եւ նամանավանդ Հայաստանում դա համարվում է ծանրագույն անցագործություն ոչ միայն օրենքի տեսակետից, այլև հասարակության կողմից։ Եվ ցավոք սրտի մինչ այս թեման չի հասարակայնացվել, չի փորձ փորձ չի արվել հասարակայնացնել, եւ ես հենց դա եմ փորձում անեմ հիմա։ Աղջիկը, ում որ անունը փոխված Հասմիկ է գնում բոլոր եթերներում, հա։ Ահա։ Ուրեմն աղջիկը հանդիսանում է զոհ բռնաբարության զոհ եւ վերջինս փորձել է արդարություն գտնել դիմելով իրավապահ մարմինների մեր մոտ մեր հասարակության մեջ մինչ այս նման դեպքեր եւ եղել են եղել են դեպքեր երբ աղջիկները ամաչել են դիմել մեր մենթալիտետի հետ հաշվի առնենք երբ փորձել են ինչ որ բարիշել հա հանցագործի հետ եղել են նույնիսկ ամուսնության դեպքեր եւ սա առաջի դեպքն է իմ հիշողության մեջ երբ Առանց վախենալու աղջիկը դիմում է ոստիկանություն եւ փորձում է արդարություն գտնել իրավապահ մարմիններին դիմելով։ Սակայն ինչա կատարվում ընթացքում։ Իրավապահ մարմինները, եթե աղջիկը 20%-ա դուժել է բռնաբարության, հա, թեմա, բայց հետևանքով մնացած 80%-ի այդ անասելի վնասը ընդհանուր մինչև ստրես կենտրոն անգնել եւ բուժվել հոգեմետ տեղերի շնորհիվ միջոցով ուրեմն աղջկան պատճառել են մեր իրավապահ մարմինները հհ ոստիկը քնչահատուկ քնչական վարչությունը այնտեղ երեք քննիչներ են եղել որոնց որոնցից ամեն մեկը ունեցել է իր այսպես ասած ներդրումը աղջկա կյանքը դժոխք սարքելու համար գործը կոչկելու ան հերքելի փաստեր կան գործի հետ կապված եւ այնտեղ դատարանը ուղղակի բռնում գրում է որ մածունը սև է հասկանում եք եւ հիմա մենք փորձում ենք դիմել եւ դիմում ենք ձեր եթերի միջոցով էլ ես մի որոշ ժամանակ անց ասուլիս կհրավերեմ եւ շատ ավելի ազդեցիկ կերպով կփորձեմ դիմել գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանին մենք պահանջում ենք գործի վերաքննություն թող վերաքննություն անցկացվի եւ բոլոր մեղավորները քննիչները նամանավանդ ովքեր որ փոխել են տեղերը տղայի եւ աղջկա դուժողի եւ ուրեմն մեղադրյալի աղջիկը հայտնվել է մեղադրյալի դերում դե ֆակտո իսկ տղան դուժողի փորձենք արդարություն պահանջել եւ ինձ թվում է որ պարոն Կոստանյանը կուզենա որ իր օրոք նման խայտարակություններ չլինեն իր կարիերայի վրա նման անմաքրելի պիծեր չմնան, բծեր չմնան գործը ողջկված է շատ շատ քնթի կերպով, առավել քան քնթի, այստեղ իրավաբան նույնիսկ պետք չի լինել, որ հասկանալ, որ միտումնավոր կերպով մեղադրալին չեն ուզեցել, որ նա գոնե 1 օր անցկացնի ճաղերի հետևում, նա արդեն երկրորդ տարին պետք է նստած լիներ։ Բայց ոչ մի քայլ չի արվել դրա համար։ Բարձվել է քննիչի կապը մեղադրվողի հետ, բռնաբարողի հետ բարձվել է որ ուրեմն քննիչները հարցակնության փոխարեն հիմնականում զբաղված են եղել աղջկա բարոյական կերպարը բարձելու ուրեմն բարձելուն անձնական կյանքը փորփորելու հարևանության ընկերական շրջապատում կուրսեցիների բարեկամության մոտ աղջկան խայտարակելու եւ ինչա Եթե իրանք մտածում էին, որ այս օրը չի գա, որ այսինց աղմուկ կբարձրանա դրա շուրջ, իրանք շատ սխալվում էին, պատժվելու են բոլորը, ես դա դες խոստանում եւ ինձ եմ խոստանում, եթե հետեւում են ձեր ինքին։ Շարժում ենք առաջ, կարծես խնդիր ունենք այս բանի եթերի հետ կապված, մեկ րոպե տեսնենք, ինչ է կատարվում այս րոպեին այստեղ։ նման քաղաքականությունն է իմ շատ երաժշտողներ առաջին անգամ Ուազի ռադիոկայանի ուղի եթերում դեսեք միասին քննարկում ենք հետաքրքիր թեմաներ Հայաստանի անց ու դարձը հանդիպում ծրագրի շրջանակում Պարոն Մարտիրոսյան հետևյալ հարցը է Ինչ է կարծում վերջի ժամանակահատվածում բազմաթիվ կուսակցությունները արվեցին աշխատավարձից տոկոսներ պահելու հետ կապված, այնուհետև ետ գանձելու։ Արդյոք դա ճիշտ է, թե ուղղակի կրկնական գումար շորթելու միտումով էր արված։ Կուտակային ֆոնդի մասին է խոսքը։ Այո, փորձվում էր այդ համակարգը ստեղծներ դրներ, փորձում էին ներդնել։ Ինձ ես ունեմ այսպիսի տեղեկություն, որ բյուջեն ուղղակի դատարկ է եղել, երկրի գանձարանը դատարկ է եղել եւ նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի օրոք նրանք ուղղակի ծայրահեղ կարելի են գնացել, որովհետև ամբողջը կերել են կնրիկ արտահայտության համար եւ փորձում էին մեր աշխին ժողովրդի աշխին լցնել բյուջեն, ինչը վերջիններից մոտ չստացվեց, որովհետև և, և, և, և, և, և, և, և, և Առաջին անգամ մեր հասարակ երկրորդ անգամ կներեք ոչ 150 դրամից հետո երկրորդ անգամ մեր ժողովուրդը ցույց տվեց երիտասարդությունը, որ նա կարող է լինել պահանջատեր, մի մարդու պես ոդքի կանգնեց եւ հասավ նրան, որ համանագրական դատարանը չեղել համարեց այդ որոշումը։ Հիմա կարծեմ էլի ինչ որ խնդիրներ կան, ուղղակի ես ասած